दोस्तों welcome back to my channel तो आप सभी को फिर से हमारे चैनल पर स्वागत होगा आज का वीडियो है बारह बाईस का जो कि नवरात्रि का है वो पिछले साल मेला नहीं लगा हुआ था 2020 में करोना की वजह से लेकिन इस साल मेला लगा हुआ है तो देखो आज वीडियो हम देखते हैं कितना इसमें भीड़ है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपका नोटिफिकेशन मिलता जाएगा जो हमने अपलोड करूँगा अभी गाइस वेलकम बैक इससे हमारे चैनल वेलकम हो गया था आज आज आज नवमी है जय माता दी और हमारे चैनल की तरफ से भी आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामना तो देखिए आज हम कहाँ हैं आज हम कहा है सब्सक्राइब करें जरूर क्योंकि आज आपको हम मेला दिखाने वाले पूरा पूरा मेला दिखाने वाले जो तो हमारे पीछे लगा हुआ है अंदर घुस के हम दिखाएंगे आपको तो आज का सीन है बने रहिए और वीडियो छोड़ के नहीं जाइए मज़ा फूल मज़ा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ऐसे तो वीडियो बना रहे हैं पर पैसे वैसे आराम से रख सकते हैं कोई सीन बना डाला एवरीबडी देखो आज ये सीन है देखो आपके लिए वो चिंता और मेरे हृदय के लिए वो चिंता अकेले दो तो मुझे युक्त भूमि के लिए देखो भाई तो लगा हुआ है de ayer. Thank you. Galactic. तो फाइनली देखो और आज का वीडियो आपका पहला पार्ट ये है दूसरा पार्ट अगर देखना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक करो डायरेक्ट दूसरा पार्ट पे जाएगा तो गाइस इस तरीके से 10-10 मिनट करके मैंने वीडियो बना के अपलोड किया है पूरी मेला को तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और पूरी मेला के मज़े हम आपको दिलाएंगे इस वीडियो में तो बस बने रहो हमारे वीडियो को चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को शेयर कर दो चलिए मिलते हैं वी पार्ट नंबर टू बारह बाई टू चलिए